Islam lima perkara 30 Oktober 2005 pagelaran pencak silat Seni bela diri Yang dikemas dan digelar Di Yayasan Pondok Pesantren Gotul Hit Rukun hmm. Islam oleh Bapak Kiai Latif M.M.S. kita lihat kita saksikan peragakan seni pencak silat bela diri Bapak Haji Latif telah membuka acara pagelar pencak silat dihaturkan selamat malam dan sugeng rawo dumateng para pendekar pendekar yang dari luar ujung pangkal Kabupaten Lamongan ataupun dari Kabupaten Gresik untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia hadirin dan segenap pemuda dan pemudi mari kita saksikan kita mengerjakannya Ruk Gaya Untuk para pendekar Pencak. dari sumangka, Mohon segera menduduki kursi yang telah disediakan sebelah utara Monggo Bapak Munawir, Bapak Muad Langsung saja ke kursi sebelah utara Pak Jami'in Para pendekar Jumara biarkan masuk macam ini Dengan pisau pedang ada di tangan kan Apakah yang ia peragakan? Bapak Kiai Haji Tuhan yang Maha Satu agar Tobu Allahumma sholli ala Muhammad mereka-mereka yang betul-betul berprofesional kita saksikan kita lihat keindahan dengan pukulan tendangan sebuah yang diperagakan di hadapan kita semua anak didik dari Bapak Kiai Haji selaku pemangku pondok pesantren Raudatul Hikmah dengan berbaju serba hitam seorang pemuda dengan tenaga yang cukup kuat telah memperagakan beberapa jurus pencaksilat bila demikian teknis untuk menghindar dari tendangan pukulan dengan jurus-jurus asli jurus Jawa mari kita kembangkan seni pencak silat bela diri dengan pisau yang ada di tangan awas kaki bagaimanakah cara untuk menghindar dari sabetan pukulan tendang demikian teknis-teknis untuk menghindar dari sabetan pukulan lawan untuk saling memukul Halo. keluar dari tendangan dan cengkeraman lawan. Pendekar-pendekar yang tak pilih tadi. Indah seni pecah ya silat. Semata-mata hanyalah Allah Gaya Rukun Penampilan pendekar-pendekar Dari Yayasan Pondok Pesak Rogotul Hikmah Rukun masih pendekar-pendekar tak pilih tadi dari Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Hikmah pemangku pondok Bapak Kiai Haji Latif lagi yang bakal ia keluarkan malam hari ini kita saksikan ekspresi ekspresi dan gaya beliau pendekar-pendekar yang tak pilih tadi malam hari ini hadir di tengah-tengah kita Jangan contoh adegan semacam ini tanpa latihan terlebih dahulu Keberanian pendekar-pendekar Tusuk jarum yang ada di lengan tangan Itulah atraksi tusuk jarum yang ada di tangan oleh Kiai sebelum pendekar-pendekar malam hari ini hadir di pentas di tengah-tengah kita giliran siapakah yang bakal ketiban sapu kasih aplaus buat Bapak Haji Sambaria Halim Radianto.